वालेकुम guys welcome to my YouTube channel coding words तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि मेरे चैनल पे कोडिंग वर्ड्स पे आपको वो सारी जावा सी प्लस प्लस और वेब कोडिंग के मतलब जो वीडियोस देखने को मिलेंगी तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब करें और साथ में बेलाइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे चले हम अपनी वीडियो को जो शुरू करते हैं जी गाइस तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो फार्म के अंदर यूज़ होने वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि इनपुट टाइप टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया है ये हम इनके नाम हैं जो ऊपर वाला है टेक्स्ट फील्ड वो इनपुट टाइप है टेक्स्ट उसको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं और नीचे वाला जो है उसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं तो हम देखने वाले हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और हम इनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जो ऊपर वाला है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये है टेक्स्ट फील्ड और इसके अंदर हम मैंने जो प्लेस होल्डर लगा के ये टेक्स्ट लिखा है और नीचे वाला जो है वो है टेक्स्ट एरिया नीचे वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में जो टेक्स्ट है मतलब ये मीन के ये पैराग्राफ को शो करता है आ, हमने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है कोई समरी लिखनी है तो उसके लिए या वेब वेब पेज के अंदर हम डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के लिए यूज़ करते हैं डिस्कशन डिस्क्रिप्शन लॉन्ग टेक्स्ट जो भी हमने लिखना है वो पैराग्राफ के अंदर लिखना है और जो शॉर्ट टेक्स्ट हमने लिखना है वो हमने अपने टेक्स्ट के अंदर लिखना है तो चलो गाइस हम इसको बनाते हैं टेक्स्ट फील्ड के लिए हम यूज करते हैं इनपुट का टैग इनपुट का इनपुट के टैग के अंदर हम यूज करते हैं इसके अंदर लिखते हैं टेक्स्ट तो ये इसकी एक टेक्स्ट फील्ड बन जाती है तो ये हमारे तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है तो अब हम बनाने लगे हैं टेक्स्ट एरिया तो इसके अंदर हमने टेक्स्ट कैसे लिखना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर के अंदर हम जो भी लिखना चाहें मैं लिखता हूँ interior है तो ये हमारे पास वो प्लेस होल्डर के अंदर तो ये देखिए हमारे पास प्लेस होल्डर के अंदर और टेक्स्ट हेयर लिखा आ गया तो हम इसको थोड़ा सा स्टाइल भी करेंगे लेकिन उससे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट एरिया को तो ये सिंपल सा टैग हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया के लिए तो ए, सिर्फ हमें क्या करना है इसकी हाइट और विथ सेट करनी है शो ये होगा लेकिन उसकी हाइट और विथ हम खुद सेट करेंगे तो ये ज़्यादा वेब पेज के अंदर ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं लिख देता हूँ तो ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट आ गया और ये हमारा जो इंट्री और पैराग्राफ जो हमने बनाया है टेक्स्ट एरिया वो आ गया तो मैं यहाँ पे ब्रेक यूज़ करता हूँ तो ये देखिए ये हमारे पास हो गया अभी हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा हेड के अंदर स्टाइल का टैग स्टाइल के टैग के अंदर मैंने यूज़ किया यहाँ पे किया है इनपुट तो मैं इनपुट को लूँगा और उसकी मैं हाइट और विथ हाइट में एंड विथ मैं कर देता हूँ देखते हैं तो ये देखिए ये हमें वैसे ही एक खूबसूरत अंदाज में नज़र आना शुरू हो गया ये अच्छा लग रहा है पहले के नस्बत ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो अब हम टेक्स्ट एरिया को भी जो सेट करते हैं तो हमने नेक्स्ट यूज़ किया है टेक्स्ट एरिया जो भी हमने टैग यूज़ किया है वो हम यहाँ पे यूज़ करके उसको स्टाइल कर देंगे हाइट मैं इसकी फिफ्टी पी एक्स कर देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट एरिया जो है उसकी हाइट जो ज़्यादा होती है टेक्स्ट फील्ड की और विथ मैं इसकी फोर हंड्रेड पी एक्स कर देता हूँ तो ये देखिए इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देता ये अब एक फार्म के अंदर ये फील्ड्स ऐसे ही यूज़ होती हैं जैसे अभी हमने बनाई हैं ये इसको अगर हम बैकग्राउंड कलर देंगे या थोड़ा सा इसको स्टाइल और करेंगे सी एस एस लगा के ये तो ये बहुत ही एक खूबसूरत फॉर्म बनने जा रहा है ऐसे ही हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे साइन अप फॉर्म तो उम्मीद है आपको आज की आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट की दो जो टाइप्स हैं वो कितनी है वो हम क्यों और कैसे यूज़ करते हैं तो कई चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको